айнек пластинаны алабыз дагы жарымын парафин менен ысытабыз пластинаны кыйгач коёбуз дагы таза бөлүгүнүн үстүнө суудан тамызабыз суу айнекти нымдаштырып ылдый агып түшөт эми үстү парафин болгон бөлүгүнө суу тамызабыз суунун тамчышы нымдаштырбай ылдый агууда демек суу таза айнекти нымдаштырат ал эми парафинди нымдаштырбайт